Ойырдікше кичәл. Шыны үгіміт. Авы. Авы. Мақын Мақын Хөн хэн, иджи, иджи, өвір, өвір, үйдің, үйдің, хаша, хаша, мөр, мөр, ямаран, Ямаран. Уты. Уты. болғын, Булғын. Ахыр. Ахыр. Килінг. Килінг. Саған. Саған. Шемік шемік шалбыр шалбыр хары хары арсын арсын ноған ноған торғын торғын Зузан, Зузан, КК, КК, Нимген, Нимген, Шары, Шары, Сәхін, zeggen, шины, шины, икче, икче, хучин, ulan, улан, улан, алтын altın, mögen, mögen, ukur, ukur, üssen, üssen, halmık, halmık, ze, ze, kun kun neren neren çanı çanı Geurtje хыычы үкірчі үкірчі модын моден, яқсын яқсын му му ке ке сән сән евре нерит жиргыл шинде саныл, манжы Ene бі? දෙවිලුව එන авин Тері Тере кена бі? Тері ежін бүшмүд. Эн кийлик кенеф. Эн кийлик көвіне. Тер қосын кенеф. Тер қосын жырғылын. Ені ямаран бі? Ені ұты дебил. Тері ямаран бүшмүдби Тері ақыр бүшмүд. Әні ямаран бі? Ин саған кейілік. Тер шалвыр бі? Тер шалвыр хары. Тер альчур бі? Тер альчур ноған. Әні юына мақын бі? Ені хөөне мақын. Тері юна өвірві. Тері көрәсіне өвір. Ені үйдің юнав. Ені үйдің қашан. Тер мөр юнав. Тер мөр нохан. Ені ямаран девілві. Ені болғын девіл. Тері ямаран бі? Тері келің бүшмүд. Ені ямаран бі? Ені шеемік кейілік Тер шалвыр ямарамп? Тер шалвыр арсын. Тер альчур ямарамп? Тер альчур торғын. Эжин уты девіл зузан. Күйекіна көкі торығын сегдік немгін. Эн немгін саған сағасын бичачин. Эн шарноха зурачин. Görəsinə өвір ұты Тері утхар харында оютна көбіна хар келін кейілік сәхін. Авин ұтқар қосын шины. Экчин уты цаған бүшмүт сәхін. Ән көвін оюутын. Ән күйікіне ээжі бақшы. Тер көвіне авы зархчы шире сандыл дефтер үзік зархчын. сургулчин немгін көкі дектір шыны. эн туулан мөр шыны. тер оюутна дектір зузан тер хуучин көк альчур ээжин шинулан улан альчур шиндән жирөглен алтын сик сәхін манжин билцик алтын биши саға мөңгін. эни саған биши улан мөңгін эни Ғөна мақын біші, үкірә мақын. Әні үкірін үсін. Әні халмық цә. Энзузан дектір кенәф? Энзузан диктір бичәчин. Көкі дектір бақшыны? Тері дектір бақшын біші, сұрғы шын дектір күйікін әй? Е, дектір күйікін әй? Әні көкі үзігі бі? Әні номтын үзік. Әні ямаран бүшмеді бі? Келің бүшмеді. En kiling büşmüt kenev? En kiling büşmüt avin. En ulan torgun büşmüt ekçini? Ulan torgun büşmüt ekçin bişi. Ekçin büşmüt kökü şiyemik. Sanlığın qosun şini? E, санлыйын қосын şini. Ene yun күн En kün bakşı эн күүнэ нерін кембі Манжин санул. Эни юуна арсынбы? Ені чонын арсын. Эни юн модынбы? Эні шар модын. Эн халмы көвін оюутын Тер көвүнө аавы тосхачы санлын аавы хөөчі манжин аавы үкірчі эне оюутна ээжи санлын бақшы эне күйікіне усын уты уты хархарында зурачин, ақыр көкі үзік, biçaçin. Хөне модын хаша уты Яқсын уты хашав. Эні харында. Му. Яқсын му харындав. Күйікне торғын альчур көкі яқсын ке альчурова эжин булгын девил уты яқсын уты девилви манжин шеемік кийлік сәхін яқсын сәхін кийлігіві экчин харгосын уты яғсын ке ұты қосынбы? Манжин бұлғын сән емчі. Яқсын сән емчі бі?